صباح الخير صباح النصر صباح التفاؤل الله الجيش العربي اللي سوريا الله الجيش Первый танк наносит удар по домам частного сектора. Второй танк бьет по бизнес-центрам справа. Экипаж первого танка должен внимательно следить за линией соприкосновения так как боевая машина лишена маневра, и боевики в бизнес-центре могут воспользоваться этим и расстрелять танк из противотанковых гранатометов. Шилка продолжает прикрывать экипаж первого танка от обстрела из домов за частным сектором в Джобаре. Сейчас должен подойти третий танк. И Шилка продолжает расстреливать позиции боевиков согласно плану. Боевики стараются менять позиции, но командиры предугадали их тактику, и зенитка эффективно подавляет огневые точки. Танкисты простреливают здание бизнес-центра из пулемета, и затем бьют основным орудием. Сначала по ним бьют из пулемета, а затем прицелившись основным орудием. Второй танк держит под контролем правую половину атакуемого бизнес-центра и направляется вправо, чтобы ударить по другим бизнес-центрам. Сейчас не помешал бы пулемет, управляемый изнутри. так как основное орудие смотрит на частный сектор, где сидят боевики. Сейчас не помешало бы, чтобы командир мог вести огонь по бизнес-центру из пулемета. Очередной удар по бизнес-центру первого экипажа. Второй танк включает дымовую завесу, чтобы прикрыть подход третьего экипажа. Экипаж «Шилки» замечает боевиков и тут же открывает огонь по ним. подходит третий танк. Задача этого экипажа – прикрывать первую машину на территории школы. Левее, левее, давай налево. Вот молодец. Вставай сзади первого танка и прикрывай его. Момент перезаряжания самый опасный для танкистов, так как в это время танк практически безоружен. Чтобы исключить возможность выстрела по танку во время перезаряда орудия, Третий танк занимает позицию за первым и прикрывает его от возможной атаки боевиков. Сейчас подразделения сирийской армии согласуют дальнейшие действия. Экипаж третьего танка включает дымовую завесу, чтобы скрыть бросок штурмовой группы пехоты. Пехота находится слева от танков в корпусах школы штурмовые группы готовятся к выходу. Камера на первом танке фиксирует разрыв снаряда. Это впереди бьет артиллерия сирийской армии. Задача артиллеристов – разбить пути подхода боевиков к бизнес-центру. Танкисты добавляют выстрел в частный сектор – Отсюда видно, как третий танк прикрывает первый. Экипаж этой боевой машины контролирует второй и третий этажи бизнес-центра. Экипажи должны работать слаженно, чтобы не пропустить выстрел террористов. Первый танк — огонь. Второй танк продолжает контролировать пространство справа от нас. штурмовые группы пехоты проникают в бизнес-центр и вступают в противостояние с боевиками. Как только пехота вступает в здание бизнес-центра, начинается работа по зачистке этого строения. Сейчас все действия танков и шилки нацелены на то, чтобы прикрыть пехотинцев, вступивших в бизнес-центр. Thank you. Активно работает шилка, чтобы прижать боевиков к земле и не допустить обстрела пехоты, так как боевикам из высоток за частным сектором хорошо виден бизнес-центр и они могли бы безнаказанно обстреливать пехотинцев. Выполнив поставленную задачу, Шилка отходит. Ее место сейчас займет экипаж боевой машины пехоты. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия.